Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprelin 24-ü və 25-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak edəcəyi Nyu-Yorka səfər edib. Oxu 24.com-un TASS agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə Tədbirlər bu ay Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyi çərçivəsində keçiriləcək. Lavrovun bazar ertəsi BMT-nin baş katibi Antoni Kutereşlə görüşü gözlənilir. Bundan əvvəl Rusiya Federasiyasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenziya bildirmişdi ki, Rusiyanın müzakirə üçün çoxlu mövzuları var.